Hem incorporat algunes millores en el sentit de, eh, després, resultat d'aquesta avaluació, eh, millorarem la informació per tal que eh, els informadors estiguin no només a la platja de gossos, sinó també en els accessos, per indicar als usuaris de la platja de gossos quin és el circuit eh, que han de seguir per arribar a aquesta platja. Eh, incorporem també eh, canvis en el mobiliari, atès que els usuaris ens han, ens han suggerit que, que hi ha algunes millores a fer. Eh, incorporem un, un seguit de millores eh, a l'experiència. També vull dir-los que en general la recepció ha sigut mm, bona,